Hmm. Uh. Bueno, round 4. Sí. Contra Ermac. Contra el hermano Ermac. A ver qué tiene para decir. Y <laughs> bien. Y bien, te dice. Eso. Este está denso. Uf. Sí. Yo no me voy a dejar. Hola. <laughs> Me hizo con Bitoch. sí. Me tiene rabia. Ah, ¿viste? Soy inmortal te agarro. Ah, ah me pude agarrar. Uh. Quedó mucho tiempo vulnerable, ¿no? Sí, está la Esto creo que es un cara que está en uno de los Mortal Kombat, que es de carne. Sí. Sí. creo que se llama Meat nomás. Me parece. Tírale un feto, tío, cuando <laughs> No puedo. Hola. Hablando de juego. hijo de puta? ¿Eh? Sacalo de ahí. Lo que saca, señores, esta X-Ray. Menos ahora. Porque se ve que saca 37 cuando estoy bufiado. Capaz. Ah, tenés que probar eso. está re fácil, tengo la T. Eh, la otra abajo, adelante, otra... Círculo de no. sale. Contra Kun Lao. Ah, el hombre del sombrero. ¿Qué variación traerá? No sé. ¿Qué skin? La de jovencito. La de torneo. Puede ser la del torneo. No importa. Será otro que caiga. Uh. Qué exagerado el escenario, boludo. Hay un avión <laughs> cayendo. Al destino final. Final Destination. Destination. <laughs> Con Jason Borges. ¡Hazón! ¡Hazón! ¡Hazón! ¡Consérame tu alma. Puta, ¿y cómo? <laughs> Gran puta. <laughs> ¡Acá de duda! No, ah, gastó todo break. Punto break. Break dance. Oh. <laughs> ah, no me bufié antes, la puta madre. Pero yo saqué 37. ¿Será que acá saco, ¿será que acá saco menos? me acuerdo la próxima vez que tenga el X-Ride que me guste. Bueno. Dinero. Otro. Que se vayan acumulando. La cantidad de carita que va a matar. Jason wins. Fatality. Estamos en el round 6. Impresionante. <laughs> Impresionante. Yo estoy impresionado mis habilidades. ¿Está queda. Probando a Jason. Probando, ¿no? Está feliz igual porque salió Jason, ¿verdad? Claro. Pero... Ya a comer. ¿Está queda. ¿Ves? <laughs> Me dejo justito. Ah. Vamos. Quiero que salga perfecto. No tengo un perfecto No, no ah. tengo un perfect con el Jason. Te había tocado igual ya, boludo. ¿Eh? Te había pegado un pues, golpecito. Ah. Ahí va. Estaba en... Encarnizado, Encarnizado. <laughs> Igual, boludo. Ah, pero... ¡Ah, qué mierda! Se la vio. ¡Uh! Pensé que era el X-Ray. Listo, mirá. El machete, boludo. A ver. Ay, ah, Somos tinta. Salud. <laughs> Ah, con media fija esto a dormir con media. no te puede ganar, Conchi. Me encanta eso. Che, ahorita te queda. That was the keep. Yes, E assim, ó, tô caralho, buchicha. E... Jason. son, Ghana. We... We...